بسم الله الرحمن الرحيم পরম দয়াময় নিরতিশয় মেহেরবান আল্লাহর নামে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ می برم بخدا وان از شیطانی راند شده بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبه